Thank you. kamari lamun naing calon dewan member menjadi DPR jaba baturan aingari calon menang bemuning calon bean menang kaduhung calon kahung urusan ko ituinglah sebenarnya nama hayang kasih eta teh Aju Aing kawin je sejen barang Inggris kawin semoga anak Kakara nyana meletus Dinasgut sebernamaing Bogonah hari tete didihungkir atuh ke urusan-urusan koas gitu mobil se sebenarnya namanya lamun ku Aing hari tadi Harpan mejaka beli ceki Jamal artinan dijual gitu karena itu kerenam waktu keberangan itu bisa tahajud minimal 100 rakaat hari tangan bisa opat rakaat doang kulantaran keberangan kasubuhan Imam Ghazali mah terus bae nyesalna hampir seumur hidup menyesali keberangan eta ti harita Imam Ghazali teh terus bae waktu teh diperhitungkan supaya ulah keberangan dia pernah terjadi rada keberangan batur bagus kita Japar anu tadi dicarita gentena cerik baik cerik begitu ditanya kakolot naken ku naon Japar ia cerik baikt lempa ke normal nafas gesten normal barang daha gestnahukolot memantak nyesel biasa kaualamun salat pi pet salat taha jude ya biasanya sakquran ku mangang bisa surat bakorba jeung Ali Imron dua rakaat surtna suratna rakat awal surat naqaoh rakat kedua surat Ali Imran etnya menyesal biasa nama biasanya sak Quran nyesalnya kos gitunya kurang mana nyesal ko kurang mananyesalos tadi uh, mobil han <laughs> Masya Allah nye paling parah ketika orang mautnyewat jelemah ahli Allah jelemah ahli ibadah ketika guys maut nyesal lobat-tanak jelemahanu biasa-biasa ibadah nyeselingkat ke badan anak jelemah masih nyesel jangan bisa tobat A selalu nyesel kabeh lu nyesel sakumaha hebat aja lemak mawat kabeh nyesel ente ningkatkan ibadah ke Gusti Allah ente ningkatkan maripat ke Gusti Allah tah geus maot maka bagi nyesel lain cara tadi mobil aduh Alphard bagus warna ada putih kan sih putih, putih <laughs> kan tuh nyeritang Lurencana tenang orang <laughs> urusan kaduung nye urusan dunia dunia weekend dunia para ulama salapus Shahin para Aulia Allah nyesalte urusan nana urusan-urusan penurunan ibadah nutadina salat bisa 100 raka akuri 50 Tarina 50 kuaringan 10 nyesel Imam Ghazali bisa opat rakaat nyesel seumur hirup urang mah urang kuari ih kodo gitu nyesel Sunni fardu subhi rakaat Allah kodo Allah eta ki ato eta iya. <laughs> kodoan nah iya kodoan masih seserian kan salat kodo masih serian ke biasa kayak bangun uh masalahnya gitu bangun masalah sakit kodo nisbat dikurang ripak nobodomah kodo ante masih kene masih kene masalah aya bod-bodo dinyana tuhlang kayak dinya bodoh tuh masih kene mayyar hutangkodoan masih biasa masalah tapi sepangkat Kyai makoboan kira-kira daftha <laughs> <laughs> para jawa kaum muslimin ku muslimat rahimakumullah nah numan ukur jangan ukur diri urang kumaha katarikna sakitanilaut disiruh hayangnyaho pangkat orang yang datang ke mana katarikna sakkuumaha orang katarik na kadunya sakkuumaha katarik na ke airat sakkuma ukuran pangkaturan ketika ukuran Katari karena dunia lebih gede tibatan Katari ke akhirat eta berarti orang handap lagi handap lagi handap lagi handap lagi handap lagi handap lo ngomong siap pikir <laughs> nah ketika orang geus katarik na ke akhirat nah mulai katarik ke akhirat sholat, kurang resep di mana geus resep sholat berarti kan perhatian karena sholat. mantap kula pernah hari tadi tekan ku Abah datang ke kuari itu poho-poho bebeakan dicarekan teh datang kainat teu poho panggil ku Abah almarhum ada sia Aisyah teu boga jam jipan ka jam teu boga ieu bae teh sang saya teh jam nu Abah dipake teh ku sia dipake haji jangan lawan teh jam jipan ieu iya, Abah datang ke jam waktu sholat ya kemana sih atau berjamaah tolol sih jam pakai tajam berjamaah oh korenganan jam teh lain bobo bobogoha nah pan sih mah geus kolot gitu buka pikiran kos itu be jam teh kontong tangkot teteng kieu be berjamaah teh goblok inget ke wae tejam jam dicarekan Masya Allah aing mentak beli kejem kasih ya teh tajang sholat yang berjamaah di hari tahajud berjamaah teh dah jadi pakai pakai jamna ya mesti dicarekan deh, <laughs> deh inget asal ingin pakai jam inget carekan Abah Masya Allah tak Abah bebeakan nyarekanan, ku sebab itu berjamaah jam nuri dilak-lak teh jam tah katarikna urang ka mana ya diri urang mah transspeksi diri orang katarik naka Quran gede apate ketika gede saabahakali Talmad sa bulann katarik itu ke Alquran salat katarik itu orang cinta ke akhirat melalui salat guys datang ke mana orang ngalobaun salat gitu kene puasa gitu kene urusan shodaqoh katarik datangangkan mana tentang katarik katarik soal akhirat jadi manap ke para Aulia Allah untuk kudu hesen pangkat Jelemak martabat jelemak katarik naka mana ka ataucep model kojiuh tuh mata katarik mana untuk kudu kehapan ku urang sangkilang ayah di luar negeri sangkilang aya di mana kanyahuwan katarik-katarik sebab ayaah Irung batin ayaah celik batin ayahsgut batin kudu di dalam negeri ulang <laughs> luar negeri ngarah rammbe gitu ke orang ke orang luar negeri bakal ngambek orang tuauh bakhala kas Said Maliki tapi kunawan tiba-tiba diberi cinta Kaain Maliki teuh tenna asal nyarita ngadennge Ayal ngadennge caritan Saidbalikiki kok orang cinta aneh belah dia ulah keblalah itu luman tak pu ngomong kos gitu pu buka kenangan J almarhum Almakpurlah Said Maliki begitu datang ke Mekkah mauli dan malam jumat pu makan ngerasahina jauh membaca berzanji Masya Allah orang Mesir kurang habsu dan lain sebagai na ngarar nah pulama di pojok baik ke rumah pandiri kebodiadatullahhina unaon beres marhaba nu disampaikan kusain Maliki dituntun dahar bareng karenaampan samil gula bareng jingnya dihuapan datang ke airna inget baik Masya Allahu hina di Indonesia diajakju kanya nagge tapi kura naju dipeluk diajak bareng dihuapan terus banyak kelan punya kelak terus ah, oh, <laughs> takya cinta salah ngobrol ngomongken Said Hasan hayang amat Kapangggih resep amat kos kadublu pit tibala hayan Kapangggih hayang Kapangggih eh jadi akrab kagus Dur Kak istime wahanaep a sih jelemar resep amat sih kamu model kos itu airnya jadi akrab Kak Buya cidahu makan Budha kar ter pertama Ka Abuya hijji Hafi Quranran 2 turirun-irin maca Quran tilu puasa bay opat kilomanaok egi egian pamarentah namanya nama pamarentahkadang yangjimal Imbul cinta Masya Allahkamat sihhir dipanggil kan ku bahari teh kawan ayo mana ieu ngaji ka mana eh ngaji di tita lain kita kita besirik ngaji nah, jadi pangbalikan mobil tuh kolot ngaji mangbalikan mobil eh ini dia mapan ngaji sia kali itu duit tidak duit here bisa ngaji kumaha tuh udah mah dipangbalikan mobil teh hari itu ngaji ngaji nah datang itu ngaji masya Allah begitu datang ke Abuya ditanya di si di mana di mana asar kemis jauh amat dia ngaji ka dieu syukur aing <laughs> kekarek ngaji detik itu jauh amat dia ngaji kadi, itu guru ngaji kadi itu jauh tapi terus baik kalau ngaji eh sekali dua kali tiga kali dipanggil kau boleh kalau kebalik ya naon ya pelet azan ya. <laughs> Masya Allahhir dongeng lah Buga anu anu anu anu dongengsia <laughs> ya karim indah na itulah para Jawa timbul tim meeh kapntabah mangli ayapang hebat amata si elmu nah hebat lain elmu ngaji elmu ngajimah ngaji jamal kan noroas baik dipli pun melampuntul masalah itu menangnya asalda menanglah jatuh <laughs> emang tuh jago gitu ngaji jago <laughs> tapi lain eta Wowkah Allah nangis datang kam Allah nangis datang kam ngaji pakaitara aja jangan neangan dunia junnyi yayasan senya lembaga ngajual ilmu yang dunia Oh masalah yang cari tahuuka Allah atuh bagus- baikik yang ilmiah nyajang Wow Allah mal bisa tahu tetap contoh seperti Abu ya <laughs> jawab ya osok metah jelema lainultona lainul bahasa jelemah paling istimewa lain loba salatna lain loba macakur anak loba nyesel terhadap dosa data kakang je hmm, Gusti Rasul Jauh di Jakarta di Indonesia moon lain Pagupai Gusti Rasul Majamal datang K Dltik Abite datang kadeku pang panggu pat Gusti Rasul hmm, semata-mata Gusti Rasul Nagupalah di syafaatan Abdi datang kate is hayang syafaat Gudi tapi ngaku Abdi teh kuloba dosa penuh penyesalan Gusti Rasulti Ayena Abdima hmm, dosa-dosa Abdi anung Kaliwatku Abdi karasa. urusan-urusan maksiat mata maksiat Cel maksiat le maksiat suku gitu kene urusan-urusan maksiat qolbu kepercayaan-kepercayaan Abdi terhadap Gusti Rasul tenggris tapi kayakakin anakna Gusti masih kene cangcayaken hampuran Gusti Allah dipayunun Gusti Rasul Abit TK syafaat nama itu luar biasa tapi ia dosa Abdi kassaka dengan sekedar mamawa dosa nyesol Abditan malama nyeshot sehinggatina penyesalan eta kurang bisa merubah dotadina kurang cinta tambah cinta kurang ibadah tambah ibadah diayundin Baitullah gesami nu istimewa etam lo bak top atau bagus tapi lu paling utama anak lain tolaf na nyesol nahlamanya rasa nyesol kaak jadi jelemak penyesalan-pedyealan mimiti soal Islam sesealanku orangrang teh urang teh can bisa ngalaksanakan Islam anu mantap Islam no bagus naik karena penyesalan iman ura. h lobak pisan anukurang itu dirumpak soal keimanan kaimanan bolan rizki bagi orang tenchan bisa pol 100% ke guststi Allah masih kene nga gantungken ke usaha kas sawah nagantungken ke jelemah kau makhluk yang saja banatahtete kapan kudu diseselat ke orang kita terakhir orangrang penyesalan tentang Iihsan bisa ngomong naungkul antalah keho tak kami seselanku can bisa Can bisa can maom ijabah Baitullah teh lu mantap lobak jelemahmernu ulama-ulama wali-wali Allah timsirti Baghdad di Turkiti berbagai negara ngansa kadar nempokin Baitullah merenung menyesalalan penyesalan dosa-dosa etan mahal jadu di Mekkah sanaK doan kakak aja bagus tetapuh mulai Ayun Abi Manik pasrah yasa kakaklah kakaknek atau Abdi Manlah bukan hasal dibawa kasor bener sih nyesaleta kan bagus Ridho Insya Allah menang dua bulan kurungja <laughs> muslimin ramakumull nah nomorkah hij soal penyesalan bahwa penyesalan orang di Baititulah bahwa penyesalan orang di Maom Kangjing Rasulullah Muhammad Shallulallahuailam bayangkurang keagungan Jing Kemuliaan Kangjeing sampai kengka tercipta heta tadi bena Imam Busyiri Masya Allah lati bayya dilu turban domamunkinta ini pohara luar biasa nomor kaj nomor k kedua nyesal apa padana ketika orangrangmatkabehnyesal nah nomorkati Luna nomorkati Luna bentuk bangunan pondok pesantren masjid Majelis Thlib adalah bentuk Syyiar kesebab ayakanjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijji orang doa ke mudah-mudadang almarhum almarhumah Ibu Haja umqasum bin Haji Komar di Hampurakaana dilega ke di kuburan nana dicangke di kuburan nana diberre naimul Qbriku Gusya Allah itu keeh guru-guru urang dulur-dulur urang kerabat-kerbat orangrang tatangga urang mudah-mudahan dihampur rasa kabeh dosana delega kentur dicagken di kuburan anak nomordu anak atau mudah-mudahan lain kifu Doli baik Jamal Kiur Jayap Keh Kyai Kyai anu memang manehan anak bisa ngadakwah kentu mukna melalui pondok pesantren melalui dakwah-dakwah orang doakan mudah-mudahan dibereka kekuatan dibereka jembaan tur diberre Kamangpaatan El Mukna terakhir orang kebehan luaya Didier tidak terkecuali mudah-mudahan orangkopeh bisa nyaba kam Madinatul menwooh Dina tuh bisa nyabaknak mudah-mudahan orang diberre syafaatku Kajeng Nabi Muhammad dan Shallulam engka jaga di akhirat kurang bebarenngan di bawah pendender Tanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alaqadar pihatursimkur dicekapkan sakit dongeng jafarna masih panjang